kupokea tuzo yako au unaenda kuwasapoti wenzako? Ah, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu, nipo mzima wa afya. Najua muda mrefu hatujai hatujaongea hivi kwenye interview kama hivi <clears throat> hata watu wengi wananiuliza, mbona baba hatukuoni unapost Instagram nini? Mbona bwana, unajua ingekuwa msanii mwingine kwa vitu ambavyo mimi nimewahi kuvifanya, saizi naamini angekuwa nyumbani anafanya kazi nyingine mfano hai tu nikupe kwa mfano, unajua kumchezesha rais sio kitu kidogo eh? ni content kubwa sana. Naamini kuna vitu vingi sana nimevifanya katika nafasi hii ya mziki uh, ah, tasnia hii ya mziki wa Singeli. Kwa maana hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, nimekuwa kama kioo, nimekuwa kama kaka katika umziki. Kwa maana hiyo sasa najipanga kufanya vitu ambavyo vitakuwa vikubwa na vitaniletea manufaa mazuri katika mziki wangu. Kwa hiyo mimi nipo mzima wa afya, na hapa nimekuja nagombania tuzo katika mtumbuizaji bora. Naamini nyinyi waandishi wa habari wote mnajua kwenye swala hili la kutumbuiza, au sio bwana? Napopewa stage, basi nakuwa ni mtu ambaye yani ni mtu wa namna yake, umeona bwana. Kwa hiyo nipo hapa kugombania tuzo ya, ya, ya, ya, ya mtumbuizaji bora na, na niseme tu na furaha na Mungu akijalia akiweka wepesi wake basi naweza nikaipata. Well, wote tunakuangalia ukienda ndani kuna mawili, kuna kushinda na kushindwa. Ikitokea umeshinda, I mean, ikitokea umeshinda okay, itakuwa yeah. sawa. Ikitokea umeshindwa, natamani kujua ni nini ambacho kitatokea kwako. Ah, nakumbuka ah, tuzo za kwanza zile zilivyotoka, nimeweza kushinda tuzo tatu. Hata sasa hivi ukiangalia kwenye kategori ambayo nimewekwa, nimewekwa katika sehemu moja ambapo hii ime, ime, na, nimeona kabisa watu ambao wameandaa tuzo wameona wakiniweka na mimi pamoja na hao wenzangu ambao mwaka wa jana niliwabwaga, kungekuwa na ukakasi mkubwa sana. Umeona bwana, kungekuwa na yani mtafaruku mkubwa sana, yani watu wote wangekuwa na hofia ambao nashinda nao kwenye tuzo. Umeona bwana, kwa maana hiyo sehemu ilipowekwa, naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi bado ni mshindi. Umeona bwana, hizo sehemu ambazo sijawekwa mimi bado ni mshindi. Kwa maana hiyo, kuna wasanii wengi sana, na umeona watu mpaka wengine wanalalamika kwenye social media kwamba kwa nini wamewekwa sehemu hizi, kwa nini wamekuwa hivi, lakini mimi kwangu sina sehemu yote ya kusema, kwa sababu tayari huko nyuma nilisha kuwepo katika hiyo sehemu na nimeweza kushinda tuzo tatu vilevile vile nikashinda tena tuzo nyingine, nimeingia tena kwenye nominees kwenye tuzo za Afrima. Kwa maana ukiniangalia, yani tena sina ule uoga yale, yani sina ule uoga huo. Kwa maana hiyo chochote kinaweza kutokea, kushinda ama, ku, ama, ama, ama, ama kutoshinda. Kwa maana hiyo mimi tu nimwombe Mwenyezi Mungu anipe hiyo nafasi niweze kushinda ili niweze kuongeza ile sehemu yangu ikae katika yani ile sehemu za tunzo basi nyumbani kwangu iwe zizidi kujaa. Okay. Umesema hapo umetajwa kuwania tuzo za Afrima. Je, yeah, uh, tukisema wewe au niseme ni msanii gani wa Singeli ambayo ambaye anaipeleka Singeli International? hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuipeleka Singeli International zaidi ya Sholo Mwamba. Hata ukiangalia sasa hivi nina show nyingine ambayo Mungu akiweka tena wepesi wake, mwezi wa tano naenda kufanya tena show Ujerumani. Umeona, ni show kubwa na hawa wazungu walikuja hapa Tanzania, tulifanya nao show makumbusho ambayo ilikuwa inaitwa Access, na sasa hivi tena tunaenda tena kufanya tena hiyo tamasha Ujerumani. Baada ya kuonyesha hapa umaili wangu wa kuperform kwenye jukwaa, sasa nimepata show nyingine ya kwenda kuperform huko Ujerumani. Kwa maana hiyo, ukiangalia ni njia zile zile ninazopita kwenda kuupeleka muziki kimataifa. Kwa hiyo namwomba Mwenyezi Mungu kila siku aendelee kuniongoza kwenye nafasi yangu ambayo najua kabisa hili naweza kuifanya. Unajua kuna wasanii wengine wanaweza kufanya singeli wanashindwa kusema Kapteni Sholo Mwamba na nafasi yake na, na ni kaka yetu. Unatamani wa, wakupe hicho cheo kwamba wewe ni king wa Singeli? Natamani sana waseme siku moja, yani waseme bwana, sisi tunamheshimu sana Kapteni Sholo Mwamba kwa sababu wengi wao wamekuja wanaimba hivyo, wanamwangalia Sholo kama kama kioo chao. Umeona bwana, yani mimi naamini hivyo wengi wengi, kwa sababu kuna muda nakaa nao kuna muda napiga nao story, anakuwa mtu anakuhadisia kabisa. Umeona bwana, ah, baba wewe bwana, wewe mzee ukamatiki, yani ukamatiki kwa maneno na fly na naamini one day watakuja watu mmoja mmoja kusema, kwa sababu hii huu mziki na sasa hivi au wanakuja kufanya generation yao ili walete wa, wa, wa nao wapate hamasa. Kwa maana hiyo, mwingine anaogopa kusema hivyo, anajua nikimsema hivi nitampa credit ambazo Sholo Mwamba zitamuongezea katika mazingira. Lakini mtaani wanasema wana, wanasema wasanii wa singeli wanaongoza kwa uchawi, na wewe kama unaweza kuwa pale top mm. Timensu umewazidi kiuchawi, unatumia uchawi mzee wangu Hapana, hapana, hapana, huko huko sipo, sipo kwenye masuala hayo. Wewe mwenyewe na au waandishi wa habari wengi wanajua mimi mtoto wa mtaa, afu mimi watu ninaokaa nao ni washikaji fulani hivi, unajua au sio bwana? Hawezi hata siku moja kwambia ah, Mwambageu mchawi hivi na vile, umeona? Au Mwambageu tumemwona kaenda kwa mganga, au washikaji ninaokaa nao, naamini hiyo itakuwa ni kitu ambacho watanisema kwa ubaya kwa ubaya. Kwa maana hiyo sipo huko, na ndio maana naona mimi hata safari yangu ya mziki inaenda hatua bai hatua hatua bai hatua. Ungeniona nimeenda fumu, au sio bwana? Ungesema hapa kuna kitu. Na mtu ambaye anaenda juu zaidi kwa mambo yao ya ushirikina, aki anashuka, unamwona anashuka, anapotea. Kapteni Sholomwamba unaona niko pale pale, au sio bwana? Yani vile vile, na sasa hivi kama unavyojua nina ni, ni, ni, ni makampuni ya